Bürgermeister selber gemacht werden. Der Bürgermeister macht das sicherlich nicht. Der Bürgermeister stellt die Daten nicht draußen auf. Nein, der Wirtschaftshof, das ist mir schon klar, dass der Bürgermeister da am Aber wir haben jetzt eine Diskussion, sondern wir haben jetzt eine Frage- und Antwortstunde, Ich darf Fragen stellen, ich beantworte sie. Und habe gesagt, ich kann sie jetzt in dem Umfang nicht beantworten. Ich habe gesagt, das ist eine Bearbeitung. Und das schnellstmöglich erledigt werden. Bitte, nächste Frage. In der letzten Vergangenheit hat man in der Zeitung gelesen, dass die GKB die Gemeinde geklagt hat. Aktueller Stand, am Donnerstag ist, glaube ich, die erste Verhandlung. Ich glaube, Donnerstag ist das, gell? Donnerstag gibt es die erste Tagsatzung. Und wir schauen, äh, wie das dort verläuft. In Kreuzberg im Prinzip wird schon eine Verhandlung gegeben. Und da ist, glaube ich, angestrebt, dass äh, die anderen Verfahren inzwischen unterbrochen werden, aufgrund der hohen Kosten, dass man sich Kreuzberg zuerst anschaut. Aber am Donnerstag gibt es eine Tagsatzung, wo es Woche betrifft so kann man mehr sagen. Sobald das passiert ist, wird es mit Gemeinde auch vermittelt. Bitte. Frank? Bitte, gerne. Meine Frage zieht wieder in die gleiche Richtung wie letztes Mal, weil es geht in Richtung mehr Transparenz der Politik von Koch. Ja. Ich bin im Anschluss an die Gemeinderatssitzung, die letzte, von mehreren Bürgern gefragt worden, wieso denn nicht der Link für die Gemeinderatssitzung auf der Homepage ist. Sie haben zum Glück war es am letzten Dienstag die Gemeinde offen, jetzt habe ich dort anrufen können. Aber es war die Bitte, dass man die Termine der Gemeinderatssitzung rechtzeitig, das heißt, sobald sie bekannt sind, plus auf das, die Protokolle der öffentlichen Sitzung auf die Gemeinde stehen. Gute Sache. Weitere Fragen? Ja. ich habe ah. eine Frage zu dem zur wasserrechtlichen also. Verhandlung. Am Nachmittag war ich nicht mehr dabei, aber mir ist nochmal berichtet worden, dass bei dem Lokalaugenschein äh, im Gemeindegebiet äh, Haselsdorf auf der Straße ist, ist es um ein Grundstück gegangen, das angeblich das Gemeindegebiet wechseln soll. Worum handelt es sich da genau? Wenn du mir sagst, um welches Grundstück es sich handelt, dann kann ich da näher was sagen. Es ist dort angesprochen worden eben, äh, dass dass ein Grundstück das Gemeindegebiet wechseln soll. Das ist gerade mit dir diskutiert worden, das ist wissen, was es gegen war. Ich habe in den letzten Tagen habe ich äh, ungefähr 40 Termine gehabt und ich sage, da sind sehr viele Dinge besprochen. Gibt es ein Grundstück, das das Gemeindegebiet wechseln soll? Von Hasselsdorf? Kann ich jetzt nicht sagen. Da sind viele Dinge besprochen. Bitte, nächste Frage. Okay, meine zweite Frage ist, äh, in der Bürgerversammlung hast du den Gesamtschuldenstand der Gemeinde mit einer Million ein bisschen drüber beziffert. Äh, in der Diskussion um die Ablösen haben wir immer wieder gehört, dass Geldmangel ein Problem ist. Und in der Sitzung vom 10.12. habe ich gefragt, äh, ob du dir vorstellen kannst, künftig auf diesem Portal Internet offener Haushalt die Schulden zur Verfügung zu stellen. Daraufhin hast du gesagt, äh, die Schulden liegen eh offen auf, man kann alles einsehen. Mhm. Daher dich jetzt meine Frage, kannst du uns heute hier eine Zahl nennen, die alle Schulden mit den Beteiligungen der Gemeinde von einem Prozent, wie es vorgesehen ist, nennen? Nur einen Schuldenstand gesamt. Danke. Ich habe noch eine Frage an den Vizebürgermeister. Jetzt kann ich es nicht sagen. Von dem her. Ich habe noch eine Frage an den Vizebürgermeister. In der SPÖ-Zeitung in Form, der ist rausgekommen, kurz vor den Nationalratswahlen am Samstag, stört der Vizebürgermeister mit dem Vergleich der Farbenlehre die gesamte Opposition und deren Wähler ins rechte Eck und bezeichnet uns als braun. Meine Frage jetzt, wird der Vizebürgermeister Herren Erklärung abgeben, in der, in der mich sämtliche Kolleginnen von Opposition und auch die Wähler eindeutig vom Vorwurf, Nazis zu sein, losspricht. Also du für einen Blödsinn sagen wollte ich sagen. Ja. Du wirst also irgendwelche Wähler letztendlich als Nazis bezeichnen. Du entschuldigst dich nicht, du nimmst es genau. also, nicht zurück. Du nimmst es nicht zurück. Lies den, den Satz genau vor, der da drinnen steht. Ja. Das passt, das ist okay. Mhm. Dann fordere ich ganz normal den Bürgermeister zum Rückzug. Genau. Gut. Weil sowas, wie Sie ja bei uns nichts zu suchen. Gibt es noch weitere Fragen? das du ist sowieso gestrichen, weil das du von meiner Seite gibt es nicht die Leute respektieren. Und der Vizebürgermeister hat sämtliche Latten davon gebrochen, die Richtung also Respekt gehen. Deswegen gibt es von meiner Seite die Sicherheit für den Vizebürgermeister kein du Das ist jetzt keine Diskussionsrunde. Das ist ja keine Diskussionsrunde, ja. das ist nur Erklärung. Das war innerhalb der Frage drin. Bitte. Nächste Frage. Ja. Das ist nicht der einzige, der Bitte, die Transparenz. Bitte. Der Voranschlag und auch der Rechnungsabschluss ist ja öffentlich zugänglich. Es haben viele Leute nicht die Möglichkeit, auf die Rechnung zu gehen. Die Frage kann beides auch auf die Rechnung und wenn es, wenn ich nur ja, wenn man, also, wenn man gesetzt Weil rechtlich nichts dagegen steht. Bitte, nächste Frage. Gibt es noch Fragen? Ja, von meiner Seite ja, an den Kollegen Hegenreich. Ist es richtig, äh, dass du einen Gemeindebediensteten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hast? Einen Gemeindebediensteten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt? Ja. Das ist nicht richtig. Ist nicht richtig. Okay. Ist es auch nicht richtig, dass trotz der Verfahrenseinstellung du einen Fortführungsantrag diesbezüglich jetzt das letzte Mal, das haben wir ich mit Herrn Bürgermeister durchdiskutiert. Da war ich extra bei ihm. Du kannst nicht reden. Nicht reden. Wir haben mit ihm geklärt. beides verneint. Genau. Mhm. Gut, dann gehen wir weiter in der Tagesordnung. Äh, es gibt ein paar Änderungen zur Tagesordnung, äh, wo auch die Provinzen von der ÖVP dabei sind. Äh, Im öffentlichen Bereich, und im öffentlichen Bereich ist das nicht ausgleichend zwar geht es äh, darum, in der Vorstandssitzung haben wir sehr schon getroffen, dass wir die Tagesordnung erweitern, die öffentlichen Bereich und zwar äh, zum einen in den Zungsveranstaltung Halle die Bruck zum Umbau eines barrierefreien Zugangs und einer barrierefreien Sanitäreinheit für den Zubau einer neuen Lagerräumlichkeit. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir den Tagesordnungspunkt des Tagesordnungspunkt aufnehmen und bitte um Zeichen der Zustimmung. Okay. Punkt 2 wäre äh, Ökoenergiepark Libock, Zustimmung zum Projekt ohne Kostenbeteiligung der Marktgemeinde Libock und Absichtserklärung der Umwidmung von geeigneten Grundstücken für die geplanten Maßnahmen zu den umsatzbaren Erholungsraum Keiner, Keiner Auer, Wasserkraftwerk, Photovoltaikanlage, Kleininfraanlage, Waste to Energy, Center, Biogasanlage, Biomasse, Vergaser und Kurz- und Betriebsenergieholz. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir diesen Tagesordnungspunkt aufnehmen, als Tagesordnungspunkt 12, dann bitte um Zeichen der Zustimmung. Ja. Äh, Tagesordnungspunkt 3 zur Leitung der ja, 13 dieses machen dann. Bürgerwünsche ist ein Antrag von der ÖVP. Wenn Sie damit einverstanden sind. Da hätte ich gern, kann man da eine Abänderung der Reihenfolge beantworten? Ich hätte nämlich gern die Punkte 13, 14, 15 als Punkte äh, 7, 8 und 9 auf der Tagesordnung. Ja, ist nicht möglich, sage mal, weil das jetzt wahrscheinlich nur vorgesehen ist. Ah. ähm, wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir die Bürgerwünsche äh, aufnehmen, genau. zum Antrag von der FDP gekommen ist, da steht jemand seitens der Zustimmung. Dann gibt es den Tagesordnungspunkt 14 Hochwasserschutz, anderen von der ÖVP. Allerdings sind da keine Unterlagen dabei gewesen und aus dem Grund äh, stimme ich dafür, dass wir diesen Tagesordnungspunkt nicht aufnehmen. Müssen wir diesen Punkt heute nicht deswegen behandeln, weil wir in der letzten Sitzung am 10.12. gesagt haben, der Gemeinderatsbeschluss gilt bis heute. Ja. Müssten wir dann nicht heute einen, einen finden? Und außerdem also geht es mir bei dem Punkt vor allem darum, dass das letzte Mal in unseren Berechnungen am Rande festgehalten worden ist, dass die SPÖ, so wie es der Gernot ausgeschickt hat, äh, die ganzen Zusatzpunkte, die gefordert waren von der Bauernschaft, äh, mit okay gehen. Die haben wir das letzte Mal vergessen zu beschließen. Mit okay äh, ist nichts gegangen. Es ist nur gestanden eben, dass das Ganze in der Wasserrechtsverhandlung abzuklären war. Und das war heute bei den ganzen Beratungen der Fall, worauf die, die Grundlagen immer auch hingewiesen wurden, dass all diese Fragen äh, die, die Sie haben wollten, die Bauernschaft, dass das bei der Wasserrechtsverhandlung abzuklären ist und dass das jetzt mit den Ablösern und Entschädigungszahlungen nichts zu tun haben. Und aus dem Grund ist das obsolet. Und der Tagesordnungspunkt, sage ich mal, Hochwasserschutz wurde zu Gänze, sage ich mal, diskutiert und bedarf keiner weiteren Diskussion. Es sei denn, du stellst uns Informationen zur Verfügung, äh, rechtzeitig, damit wir noch darüber diskutieren können. Im Vorfeld schon. Ja, dann stimmen wir darüber. Also wer für den Tagesordnungspunkt ist, wie der wie die ÖVP verlangt Hochwasserschutz, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Abstimmung. So. Tagesordnungspunkt 15, Katastrophenfonds, Antrag von der ÖVP. Äh, wird es letztens besprochen. Wenn Sie damit einverstanden seid, dass wir den Tagesordnungspunkt aufnehmen, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Dann kommen wir zum nicht öffentlichen Teil, Tagesordnungspunkt 17 wäre es dann, die Dienste der Marktgemeinde. Wenn Sie damit einverstanden seid, äh, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Tagesordnungspunkt 18, Jugendbetreuung im Hoch. Wenn Sie damit einverstanden seid, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Kannst du auch eine Unterlagen geben? Zum Punkt 18. 18. Ja, ja. Da war, da eine Sitzung, äh, nein, da eine Sitzung, Entschuldige, äh, eine Jugendschul. Du musst aber schwer damit gehen. Doch, ich kann das auch gehen. Jetzt mal fast bis zur nächsten Sitzung aufsetzen. Es hat, es hat eine Ausschusssitzung gegeben, wo, wo ausführlich darüber informiert worden ist und das ist die Folge daraus, dass, dass aufgrund der Ausschusssitzung äh, dieser Tagesordnungspunkt aufgenommen wird. Also hat es eine einstimmige, da eine einstimmige Meinung gegeben und aus dem Grund äh, ja, ja, aber beim Hochwasserschutz, der Hochwasserschutz haben wir lang und breit diskutiert. Alle, alle dabei von den Gemeinderäten. Das heißt, sie sind alle informiert, worum es da geht. Also da müssen wir den Punkt auch mit aufnehmen. Gut. Aber es sind nicht alle Gemeinderäte im Ausschuss drin, das möchte ich auch noch dazu sagen, weil es sind nicht im Ausschuss der Kollege Breitecker und der Kollege Sorger nicht drin. Kollege Schätzer. Kollege Schätzer, Entschuldigung. Ich habe ja auch Informationen dazu gesagt. Ich bin nur im Ausschuss. drin wir äh, ziehen den Antrag zurück. Gute Information gibt es noch das nächste Mal dafür. Vizeverserklärerweise. Und dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 19. Äh, Antrag für Mendekosten, Kostenersatz. Äh, <clears throat> dazu haben wir keine weiteren Informationen reinlegen können, aber wenn es damit einverstanden seid, dann also bitte um ein Zeichen dazu Zustimmung. Kostenersatz von einem Gemeindevorstandsmitglied. Ja, das ist sicher interessant. Ja, das ist sicher interessant. Sind alle mit dabei? Ja, das ist sicher Gut. Das ah. also sind die zwei Punkte, werden nicht aufkommen, Hochwasser und, und Ja, jetzt habe ich noch ein paar Anträge zur Tagesordnung, bitte. Bitte gründerischer Schaden aus Erledigten, Hochschutz ist nicht oben, Katastrophenfonds ist oben. Katastrophenfonds ist Okay, warte mal. Die Bürgerwünsche sind auch oben. Ja, äh, ich habe jetzt noch den Antrag, dass man den Punkt von der Tagesordnung Alt Nummer 11, das ist jetzt dann neu der Punkt 16 wahrscheinlich, Marktgemeinde Lieburg, Orts- und Infrastruktur KG. Ich sage, es liegt alles offen da. Ich glaube, es gibt keinen Grund, warum man die KG nicht in den öffentlichen Teil verschieben kann. Deswegen bitte ich darum, den Punkt, wo es um die Orts- und Infrastruktursentwicklungs-KG geht, in den öffentlichen Teil zu verlegen. Ich habe den Antrag von Stefan Klärt, wenn er mit einverstanden ist, Zeichen der Zustimmung bitte. Danke, Gegenstimmen. Die Schulden können aus der Bevölkerung. Was wir Schulden haben. Gut. Gibt es noch was von deiner Schulden, was der kann wissen. Ah. Ja, ich stelle noch einmal, weil das habe ich vorhin nicht als Antrag, sondern nur als Bitte formuliert, ich stelle den Antrag, den Punkt Katastrophenfonds vor, den, als Punkt 6 in der, auf Punkt 6 in der Tagesordnung zu ändern. Gut, jetzt den Antrag zuerst vom Stefan, natürlich den Antrag vom Stefan stimmt, bitte Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen. Gut. Jetzt nochmal Stefan von deiner Seite. Danke. Gut, dann wären wir beim ersten Tagesordnungspunkt, Aufteilung des Jagd, äh, 2013. Wie jedes Jahr äh, kommt dort eine Summe zusammen und mit dem Erlass der Bezirkshaftenschaft Graz und Dänen vom 15.04. 1986 die Treffpunkt der Aufnahme des japan wurden die Gemeinden darauf hingewiesen, dass das japan äh, der 21 Absatz der Stelle des chinesischen Jagdgesetzes in der Fassung äh, Nummer 1986 unter zugrunde Legen des Flächenausmaßes der in das Gemeindejagdgebiet eingezogenen Grundstücke vom Gemeinderat und also Grundbesitzer aufzuteilen ist. Und äh, wie jedes Jahr hat es den Antrag gegeben, dass wenn der Jagdabschilling jetzt nicht abgeholt wird von der Grundeinbildung, dass das auch dann äh, an die Bauernschaft äh, überwiesen wird. Stelle daher den Antrag, der Gemeinderat möge den Aufteilungsentwurf des Jagdabschillings 2013 schon vorliegenden Form beschließen und den Betrag von 2014